Halo Sobat Otomania dimanapun berada kali ini lagi bersama Yamaha MT25 terbaru Motor yang jadi fenomena karena punya kemiripan dengan adanya MT15 terutama di bagian depan ya Oke di video ini selain kita akan coba dengerin suaranya dan juga buka joknya nanti saya juga berikan renderan stiker Monster Energy dan Petronas jadi kedua livery ini adalah diambil dari sponsor di MotoGP shop siapa sih yang tidak tahu Monster Energy dan Petronas ini dia stiker Petronas pada Yamaha MT25 ini hanya sebagai contoh saja siapa tahu sobat bisa terinspirasi ya dan ini di free monster energy gagah bukan bagaimana pendapatnya semoga bisa dijadikan referensi juga kalau suka dengan free monster energy sob Mari kita dengerin suaranya Sob. lihat lampunya wow sangat menawan sob apalagi pada malam hari ya Mari kita lihat di bawah jok belakang masih seperti keren lama tidak bisa menaruh barang yang terlalu banyak mungkin bisa ditaruh jas hujan ya yang kecil seperti yang jas hujan portable yang ada di minimarket oke sobat terima kasih atas waktunya jangan lupa tonton video terbaik di akhir video ini salam satu aspal